देख के लैग मार रहा है गेम महान उब रहा है भाई कहा भाई महान जा जा जा दो नंबर भाई connecting with their nails done now. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake?